近年来，各国都遭受了不同程度的自然灾害，让各国逐渐意识到全球变暖的重要性。尤其是二零二一年，美国极端高温天气导致山火，欧洲暴雨发生洪涝灾害。对于这些反常现象，很多专家表示，这些都是大自然对人类发出的警告，保护环境已经迫在眉睫。实际上， 除了西方国家，亚洲很多地区也遭到自然灾害的侵扰。二零二一年十月七日，日本千叶县发生六点一级地震，东京能感受到强烈的震感。十二月初的时候，日本曾在短短七个小时之内连发四次地震。对于日本频繁发生自然灾害的现象，分析人士表示。 这是日本特殊的地理位置决定的，谁也无法改变。其实，科学家们曾在日本关东地区发现了千年前的海啸和地震遗迹。很多地震专家表示，未来三十年时间，日本还将遭受一次九级左右的大地震，届时四十七万民众将面临生存危机。甚至有专家表示，要想活命，就必须逃离该地。 日本处于板块交界处，由于地质运动，经常发生地震。之前，日本发生八级地震的时候，福岛核电站就受到波及，存储核废水的储蓄罐出现裂痕。可就在日本福岛核电站发生事故之后，日本政府依旧不重视核污染问题，还计划将核废水排入大海，虽然遭到很多西方世界的不满。 但日本依旧坚持自己的决定，甚至还到处宣扬核废水经过处理已经达到正常排放的标准。对于日本这种不负责任的态度，外界非常不满。日本真的是毫无底线，甚至有网友表示，既然日本政府认为这些核废水已经达到正常标准，那他们怎么不把核废水制成矿泉水自己喝？ 非要排放到海洋中呢？就在抗议的声音越来越高涨的时候，美国却站出来公开支持日本的决定，让人感到惊讶。很多人表示，既然美国这么支持日本，那未来日本发生大地震，驻日美军会选择共苦吗？分析人士表示，美国是个唯利是图的国家，支持日本排放核废水。 肯定是个阴谋，而日本地震会危及美军的切身利益，美军一定跑得非常快。果然，美国没有让外界失望。据悉，美军听到日本要发生大地震的消息后，第一时间就做好了连夜逃离日本的准备。日本民众也早已看清了美军的真面目，一旦发生灾难。